वो गफ्फार भाई की बहन छेड़ दी मैंने वहाँ पे तो गफ्फार भाई की तो कोई बहन ही ना है अबे साले तो वो कौन है फिर वो जुल्फिकार है गफ्फार भाई का छोटा भैया भैया छेड़ दी हम तोरे वास्ते भूखे रहे पानी की एक बूंद पिए बिना तोहरी चाकरी करते रहे सबकी नजर में विलन बन के जीते रहे और तू तू हमरे संग गद्दारी किया ईका वानर सेना में धोखा ईका ऊ ऊ का करत है मुंह में टाक नहीं है का बैठना किधर है कुर्सी किधर है भाई कुर्सी अरे जवाब ही नहीं दे रहा हो यार एक्सक्यूज हम्म। मी हमको उल्टी आ रहा है थैंक यू सुनिए मेनू कार्ड लाइए क्या अरे एक प्लेट बिरयानी दो यार और सुनिए बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना हाँ अरे हर आदमी को लेग पीस चाहिए कहाँ से लाऊं? एक मुर्गी में दो ही लेग होते हैं बस हमारे यहाँ तो चार होते हैं चार दो मुर्गी के भाई साहब आए अरे यहाँ ट्रेनवा कब आएगी वो सात बजे है सात बजे हाँ फिर ओकर बाद आठ बजे आठ बजे फिर नौ बजे आए तो फिर ओकर बाद अरे तो जाने पकड़ा के रखा हमरा अरे हमरा जाना कहा नहीं है हाँ। बस का है ने हाँ। ट्रेन में जब आएगा ने हाँ। तो पटरिया पर ऐसे सुत के हमरा ओकर साथे सेल्फी लेना है सेल्फी लेना है अच्छा बेटा लिए तू सेल्फी पते चलता हो का पते चलेगा आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है लिखने में कैसा है लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है अरे वाह मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा यार मोबाइल है तेरे पास हाँ मोबाइल है यार दियो यार ये ले यार एक बहुत जरूरी कॉल करनी थी क्या ये, ये आ, हाँ। नहीं नहीं नहीं कौन है नहीं नहीं कौन है अबे कोई उठा ही नहीं रहा अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा बोल नहीं नहीं एकदम से नहीं फटा एकदम से नहीं फटा बम पहले हमारे बाजू में आए फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं आप बुरा ना माने तो फट लू मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो